immer ein bisschen so. Okay, das die Hände weg dann. Augen auf. Und. Okay. Darfst du mal nach links schauen? Mhm. Wer könnte es sein? Keine Ahnung. Der Oma. Erkennst, erkennst du den in dem ganzen Ding? Na. Ist die nicht? Mhm. Echt? Okay. Und so knapp die Augen. <laughs> okay, na? Mhm. Nein, ich habe nicht erkannt. Aber cool. Hast du das gemacht? Ja. Kann ich es anwerten? Ja, sicher. Das ist der nächste Schritt. Das und aber. Also, was ist das? Ähm, aus Plastilin. Okay. Also mhm. nicht zu fest drücken? Nein, nein, es ist eher gebacken im Ofen. Ah, cool. Mhm. Schaut neu aus, ne? <laughs> Danke. Und ähm, die Frage ist jetzt, ähm, wie würdest du positionieren mit der Kette? Also wie würdest du die jetzt hernehmen? Einfach ganz spontan. Wenn ich sie tragen werde, oder was ich damit überhaupt dann... Ganz spontan einfach. Kannst du tragen oder das bleibt dir selber belassen? Nein, nachdem ich keine Ketten, also nie Ketten trage, will ich sie wahrscheinlich eher irgendwo aufhängen, bei mir in der Wohnung, oder so, dass ich sie sehen kann. Nein, mal jetzt ähm, dich selbst jetzt positionieren, wie würdest du es im Verhältnis zu dem Körper einsetzen. Wenn wir das wahrscheinlich am ersten ja, oder wird nein, es geht jetzt einfach nur um die Situation, also jetzt, ja. in dem Moment, wie wird es dir mit positionieren? Also wenn ich es jetzt mitnehme... Dann machst du es genauso, wie du es denkst. denkst. Also, du kannst es auch so neben dir weghalten zum Beispiel, es, ist, es bleibt alles, alles, alles, alles frei sozusagen. So. So, mhm. Bleiben wir so. Passt, sonst kannst du wieder aufhängen, okay? Ja. Habe ich dann irgendwann erklärt, was das alles soll, oder? <laughs> Okay, passt. Ja, warte mal ein bisschen. Kein Stress. machen wir die vier Minuten vorher. Hm? Also. So. Jetzt bleiben wir kurz so. Ja. Okay, jetzt mal die Hände runter. Augen auf. Und jetzt darfst du mal da oben schauen, was da hängt an der Wand. <laughs> was ist das für ein Jeder? Ja, was sagst du dazu? Sagst du da irgendwie da drinnen? Oder? Ja, schon. Also, ich hab schon erkannt, dass das ist sein soll. Dann schau das ruhig an. Darfst du, jetzt darfst du bewegen, aber halt äh, so. Nicht, dass du das mal auf der Kamera rennst. Ja, ja, ist, ist, ist. Darfst du es gerne übernehmen? Nein, du kannst es nicht angreifen. Sicher, du kannst es angreifen. Ja, aber ich kann es nicht angreifen wegen meinem, meiner Dings Kettenphobie. Du hast eine Kettenphobie? Ja, ich kann nicht so feingliedriges Ding so ah, das nicht gewusst, also, ich meine, wenn es muss, äh, unter Todesandrohung, dann kann ich Nein, nein, ist schon klar, das ist eh interessant, Ich ist nicht gewusst. Das nicht machen. Okay, wie ist es dann mit dem Wilhelm Leibwald, wo er Ketten draufdrückt? Der ist es nicht so schlimm. <laughs> okay. Das ist nicht so schlimm. <laughs> das ist nicht gewusst, ja. You're crazy. Und. Wie hast du das gemacht? Mit so einem Plastilin. Ah. Das man im Ofen brennen kann. Und dann habe ich es lackiert. Voll wahr. Und jetzt wollte ich eben fragen, nachdem du jetzt das äh, nicht in die Hand nehmen kannst. Naja, äh, okay, äh, nein, nein, nein, nein, nein, du nicht magst, du musst nicht. Okay. Ja. Äh, ich möchte nicht zwingen dazu, um zu Willen. Aber ähm, dann machen wir mal die Aufgabe anders. Die Aufgabe war normalerweise gewesen, die selbst zu positionieren mit der Ketten nach dem ersten Impuls. Ja. Aber jetzt positioniere ich halt so Ketten nach dem ersten Impuls, der dir jetzt einfällt, aber halt ohne, dass das irgendwie berührst. Okay. Ja, aber ich muss da, also du hast jetzt mich gerade und die Dings drauf, oder? Also du musst Nein, das jetzt mach aber, kannst du aus dem Bild gehen, das ist alles wurscht, das ist alles erlaubt, wie du magst. Du kannst ducken oder springen oder am Kopf stellen, das, das, wie du das jetzt einbildest. Bleibt dir überlassen. Okay. <laughs> Geht es so? Ja, klar, sicher. Bin jetzt direkt neben. Ja, ist genau, passt perfekt. Okay. Was drum deshalb ist, genau, mittig. Ja, perfekt, super. Und bleibe ein bisschen so. Mhm. Das zieht ganz schön. <laughs> das ist voll das gute Training, wenn man, wenn man Skifahrer ist, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, passt. <laughs> Stell dir wieder daneben hin. Mal kurz. Was? Ja, Das war's auch schon wieder. Ich habe eh gesagt, zum Seebär halt gleichzeitig mit mir herkommen. Nein, das geht eben nicht, weil. Er darf es nicht ähm, sehen. Es geht um die Überraschung.